Каждый атлет со временем выбирает для себя наиболее удобный способ, и одним из них является швунг и низкий сет. Но сегодня мы рассмотрим его в качестве подсобного для тех, кто предпочитает толкать ножницы или просто делать первые шаги в олимпийском двоеборье. Прежде всего швунг учит таким вещам как быстрому уходу под снаряд, а следовательно прививает чувство снаряда и пространства в толчковом движении. Учит правильно упираться руками в снаряд в безопорной фазе подседа, когда происходит разброс ног в низкий сет. Следовательно, это хорошее средство против привычки дожима, а также шумкнинский сет очень хорош для разминки в начале тренировок. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Расслабьте руки, почувствуйте как лежит штанга на ваших плечах и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад, прогнув поясницу, широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Совершите полуподсед, немного согнув ноги, разводя колени в стороны и не отрывая пяток. Чувствуйте полную стопу. Амплитуда подседа примерно от 1,5 до 1,4 от полного низкого седа. Жестко остановитесь в самой нижней точке полуподседа, чтобы разогнать штангу обратно вверх. Движение начинаете выпрямлением коленного сустава, а не тазобедренного. Таз по-прежнему сзади, поясница прогнута. Совершите мощный посыл штанги вверх за счет ног, а не сжима руками. При этом следовательно совершите уход под штангу в низкий сет, разбрасывая ноги в стороны и сгибая ноги. Но не стоит падать под снаряд, нужно именно встретить штангу в положении полуприседа на прямые руки и амортизируя слитно опуститься в низкий сет, не расслабляясь в нижней точке. Затем ровно встаньте, зафиксируя снаряд. Для тех, кто использует данное упражнение в качестве подсобного, толкая основу в ножницы, я рекомендую выполнять с весами до 70% от лучшего толчка по 2-3 повторения в 3-4 рабочих подходах это позволит наработать навык хорошего хода и чувство штанги. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.